pasear. A pasear. Siempre quiero. Siempre quiero. Ponerme a cantar. Ponerme a cantar. Camino por las ruas. C'est vamos Ven conmigo, será genial. Ven conmigo y vamos cantar. Ven conmigo y vamos bailar. Ven conmigo, será genial. Ven conmigo y vamos cantar. Ven conmigo y vamos bailar. Ven conmigo.